warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Mimin di sini Mimin akan memberikan informasi mengenai liburan Ayu Ting Ting yang hari ini masih liburan di Korea pemirsa wah pemandangannya cantik-cantik dan juga luar biasa ya informasi yang sangat memukau pastinya lagi jadi bahan pembicaraan para netizen di pemirsa Dikatakan Ting sudah menemui seseorang di mana di sini yang sedang ramai diperbincangkan adalah ketika Ayu Tinting mengunjungi salah satu restoran. Restoran tersebut adalah milik ayahnya Jimmy Magnate. Wah, Ternyata Ayu Ting Ting gercep banget ya Baru saja ayah dari Jimmy meresmikan restoran terbarunya Ayu Ting Ting langsung aja dia mengambil hati sang mertua katanya dari Magnate, Ayu Ting Ting langsung hadir bersama dengan Bilkis dan juga semua tim di sini. Dari Ayu Oke kepo jalan ninja Ayu sebelum ketemu anaknya minta restu bapak mertua dulu eh Alsi tulis Iyo Ting Ting beberapa menit yang lalu karena memang di sini juga ITT memposting postingan pengen banget nih ketemu dengan Jimin namun Ayu harus bertemu dulu nih dengan ayah Jimin bersama dengan Gates. Semoga Ayu bisa benar-benar bertemu ya dengan Jimin dan pastinya bisa bertemu dengan semua vokalis dari BTS. Doa terbaik untuk Ayu, selamat berholiday bersama dengan keluarga tercinta. Semoga liburannya menyenangkan dan pastinya bagi sahabat semua jangan di skip ya karena banyak sekali informasi yang Mimin sajikan di special liburan Ayu Ting Ting di Korea saat ini. Inilah perjalanan Ayu di Korea bersama dengan tim dan juga sahabat serta keluarga yang lainnya di Busan. Ayu Ting Ting masih berada di Busan di pemirsa. Semoga perjalanannya menyenangkan karena ada target yang ganteng selalu menemani Ayu Ting Ting tentu. Dan sahabat semua, Mimin akan selalu memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting yang memang sedang holiday di Korea. Semoga dengan informasi yang mimin sajikan ini bisa memberikan sahabat semua kebahagiaan karena bisa melihat kegiatan Ayu Ting Ting kesehariannya. Oke sama semua, mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Mau cari <laughs> Halo. Mana? Kita lagi ada di taman apa ini, A? Ini namanya di Songdo. Songdo kita lagi di Songdo Ikis lihat apa itu Kis? Emang itu slide bukan kan nak? Apa? Manjat-manjat Apa sih penasaran? Oh coba <laughs> Itu diinjek yang batu-batunya Betul. Iya, hmm. kaki kamu udah kepanjangan. Iya, dek situ lagi. suara apa itu? Suara kura-kura. <laughs> yang benar, suara kura-kura yang benar. Ah! Gemes banget sih ah. Anti, ikis, ikis. Tuh dia, dia dia suruh fotoin Bu Ialnya. Umaira, Umaira say hi dong. Hai. Bu Asendi kita lagi on the way mau ke Busan hari ini Sume mana? Bobo? Bobo deh kita mau ke Busan Pakai kis Aku naik hey. kereta, Pak Hey cantik Bu Iyal mau kemana Bu Iyal mau Lalisa Adi mau ke Busa ketemu mau kemana?